खतरा वाला फील सखी हमारा के रोजो चाही भतरा वाला फील सखी मन कर धैले रहती रात भर कील सखी हमारा के रोजो चाही भतरा वाला फील सखी हमारा के रोजो नहीं भबरा वाला फील सखी के रोजो चाही भदरा वाला फील सकी हमरा के रोजो चाही भदरा वाला फील सकी रहती मन पर धैले रहती रात भर किल सखी हमारा के रोजो चाहे भद्रा वाला पील सखी हमारा के रोजो चाहे भद्रा वाला फील सखी माल दिया रे कुत्ता देखे sombra que aqui. चोली के फरले बारे बाजार digital recording studio, Moniari WhatsApp. Hit होखता हरे ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता ढोढ़ी चलते वाला गहना हिट होखता बाटे पूरा भोजपुरी में पूरा भोजपुरी में हो पूरा भोजपुरी में नहीं खिला गप बिंदी आया चूड़ी में बिंदी आया चूड़ी में हो बिंदी आया चूड़ी में ढोरी पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में ठीक नहीं खिला गप बिंदी आया चूड़ी में यह गाना सुनी मन मीठो हो खाता खाली ढोरी वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गाना हिट होखता ढोढ़ी चाटे वाला गाना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गाना हिट होखता বুলেট রাজা হইলে বুলেট রাজা হো ভইলে বুলেট রাজা চন্দন চন চকে বাজ গইল বাজা বাজ গইল বাজা হো বাজ গইল বাজা হ্যাঁ ঢড়িয়ে কে ছিলি তো ভইলে বুলেট রাজা চন্দন চন চকে বাজ গইল বাজা মিডিয়াওয়ালান খাতে তিত হো খতা খালি ঢড়িওয়ালা গহনা হিট হো খতা हिट हो ही वाला गहना हिट हो जब गलत होखता कि सही होखता वे गलत कि होखता वे सही नीत सराजा का हम कही तू ही बताव गलत होखता कि सही धीरज धासु बात तो फिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता मुस्कान डिजिटल अधिकारी स्टूडियो छमा छम बिहार वाला भंगरी पहिर के छोड़ी डीजे छमा छम बिहार वाला भंगरी पहिर के देखा दल कहता दुनुए पर बम नेपाल वाला भंगरी पहिर के ढोरिए कर पहिर बा नजर करले सब पहिर बा ए ढोरिए बा नजर जोड़ले सब मोहिर बा दुनु छुअल दुनु छुअल चाहिले कर हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के भइल सब लइका पागल भइल सब लइका लगे तुआ हब नहारा हब हमके चिखा द तू हम हमके चिखा द तू तइका उठी के देखी के लाली पागल भइल सब लइका हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरम बिहार वाला कंगरी पहिर के छोड़ी डीजे पर नाचे छमा छ नाचे छमा छम बंगाल वाला घंगरी कोहर के रोका जहनी ଛୁଏ ତା ଟହନି ଚିକନ ଦୁହୁନୁ ଗାହାଲ ଚିକନ ଦୁହୁନୁ ଗାହାଲ ରାଇଟର ସୋହନୁ ଦେଖି ଯା ବାହାନି ଭୈଲ ବାହାଟେ ବେହାଲ ଭୈଲ ବାହାଟେ ବେହାଲ বোকা চহনি ছুয়ে তা তহনি চিকন দুহুনু গাহাল চিকন দুহুনু গাহাল সোনু বিকাহা হাসে দেখি যা বাহানি ভয়ল বাটে বেহাল ভয়ল বাটে বেহাল দেব সুনীলকে দেব সুনীলকে দে তবারু গম বিহার भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नजर जरैले सब पहिर बा दुनु चुअल दुनु चुअल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पनाच छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पनाच छमा छम नेपाल वाला घंगरी बहिर के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना में किया दिला से जिया पो सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया धीरे धीरे धीरे खा लए राजा मिली मजा सुनता है राय सखी से जिया पो सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया पे लगा मस्त सखिया चाहे नसले न मुँह में खियाबे बोल मुआ धके भर मुठी राजा जी के यादत सखिया चैन से न सूती मुंह में खिया पे बलमुआ धके भर मुठी राइटर इंदल का हम बताई देवेंद्र दिमागी करे सखी से जिया प सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलमुआ मुंह में खिया पे लगा दादा ढोनी हो जब चढ़ोनी हो जब चढ़ोनी हो मत बसवा बगल में ससवा मिलल बा जब चढ़ोनी हो मत बसवा बगल में ससवा मिला बा चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा गल में ससावा मिला लगा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिला लगा जब चढ़नी हम जब चढ़नी जब छोड़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिलल बा जब चढ़ो नियम तो बसवा भगल निसावा मिलल डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक रहो गहिला Binari Wadza presented by Open Music. India हिला दिल तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा हिला के मन पगला के लोभा दिल हो हाँ लोभा दिल तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिल तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया तारा के बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा तारा लीला रा के बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा सटे जावे पे रात न कइले बा नाचे रे गईनी लहंगा उठनी लइका राइफल के नली सटइले बा छवरा दस टकिया धरइले बा ए सटे जावे पे रात न कइले बा छवरा दस टकिया के सटे जबे पे रंग बन चाहिए बा भी बोले मुँह अपन खोले राइटर रवि बोले मुँह अपन खोले तू गो बटन चोली के खोलैले बा छौरा दस टकिया धरैले बा ये जबे पे रात भर नचैले बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल के नोली सटैले बा करिया धरैले बा एकटे जबे पे रात भर नचैले बा अपन music digital recording studio Moniari वाजा लौटा नइखे जाता देखी पंडीजी हमारा हाँ, पतारा जेने जाई बनत नइखे जाता हर जय हनदय लग बनेला हो मिजाज रुज लग लग बनेला हो मिजाज अच्छा। हतोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज हाँ, चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राइटर सोनू करे पवन पहाई देव सुनील धोखा दूर भगाई ना कविता छुपावता हो पवन राज ना कविता छुपावता हो पवन तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ी जवानी पकड़त बाटे डाले बाटा का जवान गौआ के रहन एकरा में बाट यदि कुछ बोली तो लागेल डांट मर खा दिया का कही रे हो हाँ, गौआ के रहन एकरा में बाट यदि कुछ बोली तो लागेल डांट देखी के ओकरा एहू में हमरा दर्द होले रे रे अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मलो हिंदी बोले रे हो जोहिया से देखनी हो बानी पगलाइल रातो दिन में अखियों में नींदियों न आइल चले ली जब पतली कर को मोहो हो रोटोले रे अरे दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे हो दिल वाला बिंदी लगा के रे यार मालो हिंदी बोले रे कही एक यही अदा पर फीदा हो सोहिया से सौखी पूछब रतन देवरे गेले के सूतब अपना रजऊ से सौखी पूछब रतन देवरे गेले के सूतब अपना सोहिया से सखी पूछब रतन देवरे गेले के सूतब सोनिया सखी गइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन के लागता खराबा जोहिया से सोनिया सखी गइल बाबा हराबा तनिद भरे गेले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब तनिद भरे गेले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब तनिद भरे गेले के सूतब बिटिया बारे नहीं रोतोइया रौनक रंजीत फोन करे न सोइया बारे नहीं रौनक रंजीत पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात देवरे दिले सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात देवरे दिले के निंदुआ पेले न पड़ेला सखी रे मन बहरी करेला छतिया हसत कटिया हद तकिया दब के सखी फोरवाले हम पूछब अपन सहिया से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब अपन रजऊ से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब अपन सहिया से सखी पूछब रकम दे डरे दिले के सूतब रात तो दिन रही ले सचहु के जान हम कहले तनी हमके दिखा दो नमकीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मशीन अरे चलावे दे हम तुहरा फेरा में समझ चलावे दयापन अपन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दया अपन मशीन बुझल चौकी बड़ियारबा चंदन में के तोहरा से प्यारबा हो तोहरा जवानी के चौकी हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मसीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे द अपन मसीन अरे चलावे न तो जवानी में न तो बुढ़ा जाए तब पुरान हो जाए मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो